գիտամշակութային արշավը, կրկին գոշավան, այնուհետև մեզ ճանապարհը կտանի հաղարծին վանական համալիր։ Գնացինք։ Հայերյան կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոններից մեկը հանդիսացող գոշավանգվանական համալիր։ Համալիրին նվիրված առաջին տեսանյութում հակիրշ պատմել եմ այս հրաշքը պարտության մասին։ Իշխան Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ Մխիթար Գոշի հիմնադրած Գոշավանքը համարվել է ժամանակի լավագույն կրթական համալիրներից մեկը։ Այստեղ են սովորել այնպիսի գործիչներ, ինչպիսիք են վանական վարդապետը եւ Կիրակոս Գանձակեցին։ Գեղեցին ունի արտաքին պարիսպներ եւ շրջապատված է գյուղական տներով։ Բանական բոլոր կառույցները կցված են միմյանց, բացառությամբ Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու, որը տեղակայված է վանական համալիրի դիմացի բլրի վրա։ Ա անտարի մեջ ինչ լավ բաներ կա, լասա։ պատկերը պարզապես ավելի է ընգծում այս շրջանի առանձնահատուկ և եկեթային բնությունը։ Կոշլիճը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1450 մետր բարձրության վրա։ Երկարությունը 100 մետր է լայնությունը 80, առավելագույն խորությունը կարող է հասնել 8 մետրի։ Սնվում է աղբյուրների մտնոլորտային տեղումների ջրերով։ Ամռանը ջրի ջերմաստիճանը մակերևույթին հասնում է ընդամենը 14 աստիճանի։ Լճում արկա է գորտերի, խեզգետիների ու մանարձակների մեծ քանակություն։ Հա, սա հիդում է։ Այո, ես պահել անփակացել եմ, իրոք։ Դա 10 տարի հետո, 2 տարի հետո։ Այո, այո, այո, հա։ Հանրաստան մեր Անուշ, Անուշ, Անուշ, Անուշ, Անուշ լինենք, Անուշ, բարոթես։ Սաղես, հաբլի կազմակերպիչները, մասնակիցներն են։ Թող այս պարքևը կյանքի աստու տված է, էլի, հատը, անտար եկանք ասանք։ Դա եկա բաներ անշարժ գնանք հասնենք եւ ուրախությունն էլ թող մեզնից անպակասելի։ Շո, ես եմ բնեցել։ Անուշ։ Անուշ։ Նա բաժակով էլ ուզում եմ խմեմ մեր բոլորի կենաց, անձամբ, ով այսօր ներկա էր, ով այսօր հելավ, որ տող էր իր հանգիստի օրը նվիրեց այս արշավին։ Ես ուզում եմ մարդկանց վերթով ծաղի կենացխնի։ Շնորհակալ եմ արդյոք։ Ինքնին շնորհակալ։ Դերից սկսեմ ծավը տանեմ։ Սերգե ջան։ Հա, ամեն ինչ։ Վերջան։ Ջան, շնորհակալ։ Վերջան։ Անուշախ պես։ Վերջան։ Որ Աստված մեր բոլոր գնացած ճամփեքը ամփոփան կնեն։ Մենք լավ հիշողություններ տան էլ կարողանանք ցենց նանել մեր կյանքում, էս ամի հարստություն։ Ոչ փող են գետները ստանելու ոչ ունեցա, բայց հիշողությունը ոչ մեկ մեր երես չի արել։ Բոլորիս կենաց է։ Բոլորիս համար, բոլորիս կենաց։ Աշխավը ավելի մարդաշատ, ավելի հա։ հետաքրքիր, հա։ պետք է անուշ։ Անուշ։ Ավազը։ Օպա։ Անուշ։ Շրջակայական վանական համալի։ 10-րդ դարից եկող այս հրաշքը գտնվում է Հայաստանի Տավուշի մարզում։ Դիլիջան քաղաքից 18 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արտինի համալիրի կազմում են 3 եկեղեցի, 2 գավիթ, որից մեկը ցավոք ավերվել է, դեղանատուն, աղոթարաններ եւ խաչքարեր։ Այս համալիրը որպես ուսումնական կենտրոն իշտակվում է 13-րդ դարի առաջատար մշակութային կենտրոնների շարքում։ Ավանդությունների համաձայն վանքի բացման եւ ոցման արարողության ժամանակ մի արծիվ էր ճախրում գլխավոր եկեղեցու գմբեթի վրա։ Դրանով իսկ այն հայտին դարձավ որպես խաղացող արծվի վանք։ Աղ նշանակում է խաղ, իսկ արծին նշանակում է արծիվ։ Այստեղից էլ առաջացել է հաղարծին բառը։ Եկեք սիրենք, պահպանենք եւ տե լինենք մեր պատմամշակութային հարստությանը։